Salutan al ciui, mi esis duon dormanta ivo dia, via dio, kai mia pacio jus elitigis min, kai didis ke ni devas iri al buticaro, kai mi devas veni, do, jen tio kion mi faras. Hei frat, hei, kiel vi sentas? Salutan. Fek! Mia frato non iras al urbo por aĉeti novan motorciklon. Kaj li protektas tiun monon per sia propra vivo. Do ni ĵus haltis ĉe la benzinstacio kaj mi aĉetis Coca-Colaon, ĉar mi tre ŝatus Coca-Colaon. Mi scias, ke ĝi estas malbona por mia sano. Ne rigardu min tiel. Kaj ankaŭ mi aĉetis tri coca in femuragion, char mi tre shatas viandon en la mateno. Um, kai nun denove ni haltis, kai mia pacho idis al machina butico, kai mia panio idis al banco, kai poste ni veturos al hobatto, Por denove vidi mian fraton, kai ancao, por kiel mi jam diris, um, por vidi in por mio pli juna frato. Ah! Manitinha, manitinha, Manitie! Manitie! Mjesto sa ničuloj! Ničuloj! Do ni nun estes ce la boutique butico, cae ec antal mia pacio haltigis la auton, mia frato el autigis cae curis al butico, li tiom multe vola saceti novan motorbiciclon. do um, mi frato just acetis la motorciclon, um, cium mi just montris, uh, sed li devas reveni jaldon por preni gin, char nue li devas registri la motorciclon cun la loca registrado. kai nun ni devas electi cascon por mia frato, char li ne havas cascon, Kai, mi pensas ke mi just trovis la play belan. Mi pensas ke rosa casco aspektus tre bone sur lia capo Do nun ni iras al McDonald's por manji kai mendi manĝaĵon por mia frato kiu estas en la malsanulejo. Hey, what's up, bro? What are you doing now? Alright, I'm here with Richard, my older brother, the wizard. Got myself a broken arm. I'm sitting here with my father and my ma. My little bro just came to see me. Freestyles, you know how it goes. Exile, that's how we show. So the flow is cold. Don't go steal the show before it's already gone, yo. Don't stop moving. Everybody's <laughs> grooving. Everybody's goofing with me. Do nun mi kai mia frato iras da loca di vero charlau li estas proxime al chitie kanaba produkteo am kanaba kashita produkteo. Oh! um, kein nun nie das tieren po der trovigen am li credas ke gi esos proxime char ofte estas das auto en la meso de la nocto ki venas al chitiu a parte loco um, a pudla de vero kai lau mi frato oni ofte fa tion ti on chitie ki am ili kashite kreski gas kanabon Oh, fuck. Oh, oh fuck, oh fuck! Yes, subite la aquo simple malaperis. Eble ni povas transiri la lageton um, per tiu sablo tie. fine, ni estas ali flanke de la lageto. Um, ni ne povas transpasi la lageton per la sablo. Um, ni devas usi la muron tie, la digon, um, sed ni devas esti ege zorgeme. Oh, rigardu tion kion mi just trovis. Gi estas la covrilo por necesuio. Oh, fek! Rigardu la pintoin! Ciam <laughs> vi estes la mezzo de la arbaro, cae vi ne certas de cie vi venis, mi volas montri al vi tion cion vi devas fari, pur simple pli facile trovi la voion poste. Do prenu du branchoin, exemple unu. Ah, oh, fek! Cae prenu duan branchon, cae metu gin tiel, do simple crucigi la branchoin um por ke poste vi pov simple trovul tion kai um celu gin fakte alla loco de kie vi venes <clears throat> Antauen por la gloro de sprantuyo por la finna venco por la vinna Venka. <laughs> Do, mi kaj mia frato Josefo just trovis grandan truon en la tero gisen dube sendube estas la truo de besto. Kai nun mi volas testi tion. Sal besto, sal! Kiel vi? Kiel vi? Ne, mi ne volas stari ĉi tie. Doni presca atingis la pinton de la monto, sed ni ne povis trovi la kanabon um, cae ni simple nun iros heimen, char ni, <laughs> ni promenis dum presca horo. Uh, do, se vi shatis citium filmeton, shatu <laughs> gin, disconigu gin, abonu mian canalum se vi ancora ne abonis, au oh, mi trovos vin in la venota filmo cae ficos vian pugon. Ciu mi pretas? Mi credes che ne, do mi faros gin. <clears throat> Ja! Mi faras ĝin!